Lepas semua gym dah settle, aku terus gerak ke team star base seterusnya, Ortega, si anak orang kaya. Aku mula dengan Tok Guru, Poison Jab, Azumaril mati. Sama juga dengan Wigglytuff, tak ada masalah. Aku tukar ke Kerang sebab damage Tok Guru dah kurang. Empat smart strike, Dashman pun mati. Kerang struggle lah juga, nasib baik tak mati. Untuk Trakun, aku masukkan Tok Guru balik. Tok Guru dalam pening-pening tu dapatlah juga land 2 Poison Jab. Tapi masih tak dapat bunuh. Penutupnya ikan merah macam biasa. Settle base ni 16/18, cap level 55. Lepas tu banyak Pokemon kita berubah. Kutu, Pantas, Belutz dan Kak G. Game dah masuk level 55 dan start susah sebab trainer semuanya kuat-kuat belaka. Mampukah kita?